я Соник опять. И да, ребят, Бравл Старс добавил нового Бравлера. И потом... Так, ребят. Эдгар. Ребят, его зовут. Соня Супер Сел. Пугатели, ребят. Я даже знаю, от кого. Опа. Оба. Йоло! Воу! попал. Так, давайте поздороваемся с ним. году нет новый клуб создали, вот. Код, код, код, нового клуба будет в описании. Вступайте. сейчас я хочу поиграть, не знаю, во что-нибудь. С кем-нибудь. Ну, не с кем-нибудь, а просто поиграть. Игры. Так. Ну и давай захватим. Пойдем. уже апнул по бойца. вообще. CEO of Brawl Stars. Квест? Boring. Ну чё, Лю, как вам? Как вам так сказать? Новый, новый боец. Хорош или, или плохой? Опа. Так. Ну, давайте лайк, не знаю. Но, но мапа, если честно. Чувак старался. Ну, ну да, молодец, чувак, вообще. Вообще оригинальная мапа, если честно. Как убери. Блин. Это ж хорошо, то, что это в кустах будет. Ну как крыс, ребят. Вы же знаете, как, как крыса Эдгар станет. Так. начала вход только надо вот этот лабиринт найти. Найти еще. О, походик. Оп. Оп. Пошлите дальше, проходите вот. Так, сворачиваем сюда. Опа, я знаю, что здесь проход. Мне кажется, это сбоку проход. Сто пудов был проход. Вот с этого сходил. Да, я был прав. Серьезно? Че так просто? Ладно. Так, внизу. Вход. И в центр надо попасть. Все. Тут в центре будет вход. И все. И мы выиграли. Типа. мафия. Вообще, мафия касала. бубень, ну, как называется. Вообще, запутаться очень можно. это как как-то вообще путательное. Нет, спасибо. Как-то может это вот запутать. Но я выжил. Фух прекрасной жизни. Мне какой интересный Опа. Поищем кого пошлите зажимать. Пошлите искать. Опа. Все. Давайте в центр событий. В событий пойдем. Опа. Зря в центр событий пошли. Ну топ-3 карта плохая, если честно. Если честно, карта, то не очень. Давай еще, еще сыграем последний раз. Хотя-нибудь Том. против Ок. Ока. Так. Давайте вот так вот бродить, ходить. А за мной двое наблюдают. Давайте, оп. Ага. Это еще. Так, Том, Том, Том. Давай, Томик, я на тебя нападу. Беги. Опа. Опа. Чуть-чуть портал не попал, да? Раунд-раунд тактика. Лучше катать в одиночку на ШД паленый камень. Пишите там, покатаем. Я тебе покажет как Эдгар должен оттащить. Минара. Чего Минара? Пусть будем ну Давай, давай, оп. Стащили у белорусов. Третья баночка. Оп -оп. Это хорош. Это очень хороший боец. Три кубаса. где-то где-то придется идти, идти. Сейчас я пойду за дедом, за дедушкой деда, пойду за дедушкой деда, за дедушкой дед, вообще дедушка дед. Все, нормально. О, а это надо протестить бы здесь захват ну, Я возьму его. Просто, просто для тестов. Чисто. Ой. Да, для тестов. Кстати, количество какой-то здесь. Офигеть! Ничего себе, быстро вот это, вот это копится. еще раз. Я, я, я. Да, это реально быстро копится, ребят. Так, оп. И последний. И под... все, ребят. И теперь пробует, как будто можно быстро накопить. Оп. И все, выйду-ка, выйду-ка. разыграем картку. Посмотрим. Все хочется с ними, со всеми Эдгарами быть. Да не, как-то... даже сбегать умеет. Вы прикиньте, боты даже сбегать учили.